Зайцы, О, ну. И <laughs> Барби да? Доброе утро, зайцы. Доброе утро, да. да. Доброе утро, и кот пришел вас будить. Барни пришел будить, да? Конечно, да. Богдаша. Богдаша? Будем баю или пойдем елку проверять? Елку. Елку? Точно? Точно, точно, точно, точно. Да, да, да, да, да, да, да, да. Что там? Что там? И бар не пошел проверять. Да? Волосики. Убирай волосики от глаз. Представь, Волосикова, что там? А? Кто это? Бэзи. Это нам всем. Да. Все? Это мне. Все, нету? Подожди. Вместе, дочечка? Э, там могут и другие. А там что могут... это? Что это? Киндер сюрприз. А вы все, все достали? Да. Да, да. Точно? Да. Я посмотрю. Отдайте. Отдайте. Дай я. Подожди, не надо снимать. Да, я. Тут елка? Ты же елку завалишь. Тут скрепка. Не снимай. Вот. Вот. Снял. Что это? Что это? это у нас киндер Чоко Бокс. Да, Сюрприз! Сюрприз! Садитесь, давайте посмотрим. Что это у нас? Наверное, это... Это мой. Это, у нас мой. твое. Это у нас ручное мыло. А, да. А, рукодельное. <laughs> Рукодельное мыло в виде апельсинки. Мыло это есть надо. Да? Я Это будем делать Мылка, да? Дедушка Мороз принес. Что да. здесь у нас? Конфетки, чукубонцы. А ну давай, открой. Посмотрим, что да? это за конфетки. Так, Даша, садись, сынок. Сюда садись, чтобы тебе видно было нам. Барни, ты тоже ну, подарок открываешь, да? Дочечка, садись туда к Богдаше. К Богдаше двигайся. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Вот так, да. А, ну, давай посмотрим, что это у нас еще, еще что-то есть. И Несквик, вот такие вот батончики Один с цельными злаками. Да, и киндер-сюрприз у нас, да? Сколько у нас киндер-сюрприз? Вот такой вот Маша Медведь. Ну, ого-го, ого-го. Что а это? А нет, это еще еще Это мои... все конфетки. А, мои Мама, а, любимые конфетки. Крепкие? Крепкие? Да, он дает О, любитель сладкого пришел. Можно я Барни. Можно, конечно. Конфетки. Я Где яйца? А я буду больше. Mm. Вкусная? С молочным шоколадом. А ну давай. Вы конфетки пробуете или яйцо? <laughs> Что-то поменялись, по-моему, да? Барни. Барни. Барни, Вот сладкоежка. Вот сладкоежка. Это наш. Давай яйцо посмотрим, что там. Барни, на. Посмотри. Сейчас я сделаю. Не надо ему сладко давать. Нельзя У котам сладко. Ты что? Я сейчас открою. Ну, животик будет болеть. Все, он теперь не отстанет от нас. Да, у нас вечно ветеринары ругают, да, барни? Молоко даем даже. А ну, Камил, открывай. О, Камил Маш, наверное. Не знаю, сейчас посмотрим. Открывай, дочь. А ну, давай, выдашь. Ты тут злишься. А конфеты не дали. Давай. А, все, высыпал. Тут еще одно яйцо есть. Ну три. Ух ты. Была... У Камилы хрю-хрю, по-моему, попалась. Да. Точно. У нас тоже. Дай мне бумажечку, я бумажечку. У нас тоже у нас есть хрюша. Мне две хрю. Да. да? У, нас, у нас две хрю. А, по-моему, у нас такая есть. Да? Да, у нас такая есть уже. Это вот хрюшка плеера получается. Так. А тут, тут у меня... А там еще что-то должно быть, дочь. Нету. Вот мое. Там еще синяя такая штучка должна быть. Вот а, вот она улетела. Плеер же. Идет так. Что нам тут надо делать? Вот у нас из этой коллекции Маши. У нас нет вот Маши треугольником с этим вот. И волка. Нет, волк есть. Маши нет еще вот этой художника Маши. Вот этой вот нету. Вот так, в принципе, вся коллекция. А у тебя там какая-то каруселька, да, получается? Так, вот что у нас получилось, да, кружка вот такая. Она может Потом вот такая вот карусель. Подожди, каруселька вот такая у нас получилась. И динозаврик, да? И вот такой динозаврик. Ну, ничего, кандырюшки нормальные <laughs> попались, да, у нас? Я а хочу... что он не стоит. Он так, на хвостик стоит. Я хочу. Вот такой динозавр. А Смотрите. Что у нас за Несквик? Угу, тогда Богдаш запустил. Здорово. Давай посмотрим, Смотрите, что это за Несквик у плюс 1. Угу. Открывай. А! Четыре батончика, да? Получается. Доставай. Ну, Бамс. И мыло, да. Открой, пожалуйста. Почему? С цельными злаками, они одинаковые. Открой, посмотрим, что он из себя представляет. Дочь, подожди. Ну что там? Так как нарисовано, да? Да, прям как нарисовано. Если... Там И мыло есть. Белый черный шоколад. Там мыло есть. Мыло есть? Да, пойди. Тут надо что-то делать. Вкусный Несквик, кстати. И ну, полезно. Со злаками даже. Школу надо. Школу надо носить. Ну, я ела. Лучше положим туда фрукты, да? Ну и батончик можно. Ну, да. Так, теперь у нас здесь мыло рукодельное. Камила его уже открыла. Да. Это, скорее всего, основа. Это апельсинчик. Апельсинчик. Э, да, апельсинчик. Ой, в общем, в общем, рукодельное а мыло. Это нельзя. Да, все мы состав посмотрели. Здесь у нас ну крас... Это не надо нюхать, это краска. Оранжевый краситель у нас. Потом формочка вот такая вот можно мылка делать. А мне туда нельзя пшикать. Потом основа мыла. И, наверное, такая баночка, где разводить. Вот ну, в общем, вот посмотрели. Апельсин да, апельсин добавим сюда, да. Ну что? Да, мылка мы будем делать в следующем видео. Да? Посмотрели? Понравились вам подарки? Да. Сладости деда. Мне понравились подсочники, вот это и шоколад. Шоколад, а мыло не понравилось? Дай попробовать, Камиля. Ну, а ну. ну, попробуй. Откуси. Вкусно. Все. Всем пока. Пока. Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Богдан лайк. Митя колокольчик. Пока-пока. Всем пока. Пока.